empezamos, mira, cuando éramos niños, yo por ejemplo, en casa mía, teníamos metido eso en el coco, de que cuando íbamos a, ver aquí la a decían, vas a ir a Moridinga, pero hay que meterle a Cagaya. ¿A quién? A mí, por ejemplo. La, primera vez que ibas a un niño. Hay que meterle a Cagaya al nino. Ah, eso. Porque la primera vez que vaya a Moridinga. Y él llegaba allí, y en casa decían, Aluna, fue esta casa de la tía Prieta, ya trajiste el bollo. No, pues yo no. un chameste, e había que ir allí, chamaban na puerta, que era unha pena, pero tú chamabas allí a tía Prieta, daime un bollo, daime un bollo, e a, esperabas, claro, había niños que dicían, no, a mí non me saliu, non me saliu a tía Prieta, non me dio el bollo, e outros vinían para casas, dio-te el bollo, sí, sí, a mí dio el bollo, as, as peripecias de crío, cando te contaban eso, e era unha milonga que te contaban que tú creías totalmente, que tú creías, lo creías. hasta que non te desacañabas que non era. Pero era... ¿Ya tardabas en desengañarte? No, no, no, claro, cuando llegabas allá, eh, por ejemplo, tú no veías el panorama y decías, ¿qué iba a ser es una casa de tía Prieta? Era una penona. Y claro, pensabas eso tú, de que, ¿Cómo nos engañan así? Claro, de niños. ¿Y a, tía Prieta decíamos cómo cómo era? Que era buena, una moirina buena, la -huh. Mm. a palpan allí. Sí, vestida de negro. Vestida de negro. Mm. era que cuadraba en el camín dos freixos. Uh sendero que subía para arriba. Subiendo por el barrero para arriba. Mm. Y a la izquierda pues estaba ya casi en la... Casa la tía, Prieta. <laughs> Pero que tenían algo, como vestía, como era, como... Era una paisana de negro, vestida de negro con una tujilla. Mm. Ya por la cabeza ponía... un pañuelo. pañuelo. pañuelo. pañuelo. un pañuelo. ¿Un pañuelo de qué color? Claro. No, negro, ella estaba negro, todo de, negro, todo de negro. A tía Prieta. A tía Prieta.